luentoa tänään aiheesta Nuoret naiset ja sota. Sarjahan on tänä vuonna kirjallisuusaiheinen, eli kirjallisuuteen ja yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä puhutaan. Mä oon Noora Hämäläinen ja mä toimin täällä tutkijana ja toimin sitten myös tässä tänään puheenjohtajana ja puhujina meillä on Katja Kettu, kirjailija, ohjaaja, käsikirjoittaja. Ja Katja Ketun teos Kätilö sai vuoden 2000 2020 juuri Toinen puhujista tutkija on Tiina Kinnunen Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Oulun yliopistosta. Ja hän on tutkinut erityisesti sodan sosiaali- ja kulttuurihistoriaa. Eli nyt molemmat puhujat puhuu noin puolisen tuntia, sen jälkeen ja sitten noin puolisen tuntia keskusteluaikaa. Ole hyvä. Kiitoksia. Tota, niin, kiitoksia, että olette tulleet paikalle. Ja sanokaa sitten, jos mun ääni alkaa hiipua jossain vaiheessa. Öö, pahoittelen, jos jossain vaiheessa ajatukseni katkeaa. Olen tässä pari päivästä tullut Kolumbiasta ja käsilaavista, mutta ehkä me selvitään tästä. Saa välissä esittää kysymyksiä myöskin, jos sellaisia tulee. Puhun jonkun verran tuosta kirjastani Kätilö, koska oletan, että minulla on siksi tänne pyydetty. Sitten hieman ehkä yleisemmin niitä ajatuksia, mitä mulle tulee sekä, sekä tuota, kotirintaman naisiin liittyvistä tai naisiin kohdistuvista odotuksista ja sitten taas naisiin kohdistuvista tuota, kohtelusta taas sitten maassa, johon hyökätään tai johon kohdistuu se alistustoimenpiteitä. Sinänsä minusta on mielenkiintoista, että minut pyydettiin tänne kiitoksia vain puhumaan äh, aiheesta nuoret naiset jos ota. Se herätti minusta kahdenlaisia kysymyksiä tai kahdenlaisen kysymyksen. Ähm, sen, että olenko minä nuorena naisena kirjoittanut sodasta, mikä on sinänsä, sinänsä ihan relevantti kysymys. Itse en pidä itselleni nuorena, ehkä äh, nuorehkona tai nuorekkaana. Kiitoksia vain tästä, tästä määritelmästä, jos se kohdistuu minuun. Mutta se on sinänsä ihan, ihan mielenkiintoinen, koska, koska tuota, nyt eletään sellaista aikaa, että Suomesta ollaan käännetty aika, tai su, suomalainen niin kuin kirjan käännös tai kirjan, kirjan vienti on päässyt aivan uudenlaiseen nousuun ja mä oon tuossa viime syksynä kiertänyt kaksi kuukautta suunnilleen Euroopassa puhumassa kätilön käännöksistä ja varsinkin Frankfurtin kirjamessua, joka on siis maailman suurin kirjamessu, jossa Suomi oli fokusmaana. Ja aina kun tämmöinen maa otetaan fokukseksi, niin tietysti etsitään tämmöisiä niin yhteisiä nimittäviä tekijöitä, että mikä juuri tähän tämän maan kirjallisuuteen liittyy ja sillä hyvin voimakkaasti nousi sellainen ajatus, että suomalaiset naiset, nimenomaan nuoret naiset kirjoittaisivat sodasta. Ja mutta kysyttiin todella usean kertaan, että miksi näin on. Äh, Mulla on hyvin vähäisesti mitään päteviä vastauksia siihen, koska itse näin nuorena naisena, joka olen tässä kirjallisuuskentässä toimijana, niin mun on hankala tehdä suurempia raameja tai sitä, että miksi juuri tässä ajassa naiset kirjoittaisivat sodasta. Mutta sen parin kuukauden aikana mulla kyllä heräs laisia ajatuksia suomalaisesta kirjallisuudesta sinänsä, että voi olla, että me todellakin eletään murroskautta, paitsi että suomalainen kirjallisuus alkaa myös kiinnostaa maailmalla, niin siinä on tapahtunut enkä, ehkä jonkinlaisella viiveellä murros, jonka näen osittain johtuvan ainakin meidän yhteiskunnallisesta murroksesta, mutta myöskin sitten maailmanpoliittisesta murroksesta ja neuvostoliiton romahtamisesta. Ja jos ajatellaan niin kirjallisena tutkimusta, niin tällainen aika yksinkertainen käristetty väite, väite voidaan esittää, että, että suomalaisessa kirjallisuudessa aika pitkälle miehet ovat kirjoittaneet tällaista epokkikirjallisuutta, historiallista kirjallisuutta, pyrkineet no niin kuin suurempien linjojen kuvaamiseen ja naiset on sitten enemmän tällaista niin kuin, romanssista, hmm, miten sanotaan, yksilökirjallisuutta, parisuhteisiin liittyvää kirjallisuutta, mutta ikään kuin jo, jopa silloin kun sain kätilön valmiiksi, niin sain sellaisia hyvinkin monesti kyselyitä, että miksi, että onko minusta nuorena naisena kirjoittamaan tällaista aiheista, kun taas ehkä mieskirjailijalta, joka myöskään ei ole sotaa kokenut tai läpikäynyt, niin tällaista kysymystä ehkä ei herätetä, tai tällainen kysymys ei heräisi. Se, että naiset aikaisemmin ei, tai naiskirjalliset Suomessa ei aikaisemmin ei, olisi, ei olisivat kirjoittaneet historiallista romaania, niin se ei ihan pidä paikkaa, Muun muassa Eeva Joenpelto nimittävä vuora uran historiallisten romaanien kirjoittajana, mutta sanotaanko, että ehkä jonkinlainen sellainen niin polemisuus ja nimenomaan tämmöisen niin kriisi aikoihin keskittyminen niin näkyy monen naiskirjailijan teoksissa. Ja yksi syy voi myöskin olla siinä, että, että jonkinlainen uh, äh, arvotyhjiö ehkä syntyi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Meillä Suomessa kuitenkin hyvin pitkällä kirjallisuudessa toimi toi jonkinlainen itsesensuuri. Sellainen sensuuri, joka ei, ei ollut ikään kuin niin äh, suoraan poliittista eikä suoraan ylhäältä päin ohjailtua, mutta mikä toimi muun muassa niin kuin media harrasti, ja niin kustannustalot harrastivat. Ja myöskin kirjailijat sitten itse, itse tietysti pyrkivät ikään kuin ohjaamaan omaa omaa kirjoittamista niin, että tuli esimerkiksi julkaistuksi. Niin ehkä 2000-luku on tarjonnut sellaisen mahdollisuuden, että ikään kuin on huomattu, että ikään kuin sitä sensuuria tai sitä sensuuritahoja ei ole enää olemassa. Ja myöskin taas sitten niin kuin naiskirjailijoille on tarjonnut ikään kuin mahdollisuus myöskin näyttäytyä tämmöisenä jonkinlaisena niin kuin kulttuurin tai, tai historian peilaajina me itse omassa tuotannossani, oikeastaan Kätilö on ensimmäinen, on kertonut kolme romaania, yhden novellikokoelman, Kätilö, romaani, joka ilmestyi 2011, on ensimmäinen selkeästi historiallinen romaani, joka tosin ei käsittele nuoria naisia sodassa, mutta se käsittelee kylläkin sotaa sekä naisia, lapsia, sotavankeja, niitä, joita perinteisessä sotakirjallisuudessa ehkä niin, niin perinpohjaisesti ei ole käsitelty. Ja on hyvin mielenkiintoista, että samaan aikaan kun kirjoitin tätä kätilöä, joka siis sijoittuu toisen maailmansodan loppuun, pelvoksena 1944 sekä, sekä Lapin sodan alkuun, niin ilmestyi Virpi Suutarin Auf Finland, dokumentti, jonka tuossa katsoin tätä luentoa varten, kuten myös katsoin, katsoin Mari Soppelan Kuka Piru pimeässä näkee, joka käsittelee osittain tätä samaa aihetta, eli saksalaisten ja suomalaisten suhteita, tai na, su, su, suomalaisnaisten ja saksalaisten suhteet toisessa maailmansodassa ja nimenomaan niitä jälkimaininkeja sekä katsoin myöskin Eila Kivihalmen tuntematon emäntä. Ja näissä kaikissa dokumenteissa oikeastaan mielenkiintoista oli nimenomaan se, millä tavalla nais, minkälaisia odotuksia ja minkälaisia nimenomaan seksuaalisia odotuksia, seksuaalisen niin kuin, kontrollin odotuksia soda, sota-aikana kohdistuu naisiin. Ja me näkisin sen ehkä, tai siis näinkin sen hyvin kaksijakoisena. Eli tavalla naiselta vaaditaan hyvinkin tällaista korkeaa moraalia. naisen seksuaalista on kontrolloida hyvin voimakkaasti. Ja tässä toisen maailmansodan aikaan tilanne oli hyvin mielenkiintoinen. Itse asiassa se ei ollut ensimmäinen kerta, kun naiset olivat sodassa aktiivisena toimijoina, mutta jo ensimmäisessä, ensimmäisessä maailmansodassa naiset olivat ottaneet ikään kuin uuden roolin sodassa ja se johtuu osittain myöskin niin teollistumisesta. Ja kun miehet lähtivät sotaan, niin naisille avautui valtava määrä työpaikkoja mm. esimerkiksi tehtaissa. Ikään kuin naiset ottivat sellaisen mm, aktiivisen roolin, kodin ulkopuolisen roolin, jota sitten sodan jälkeen yritettiin palauttaa. Ja näin myöskin toisen maailmansodan jälkeen ensimmäistä kertaa nähtiin myöskin, että naiset toimi rintamilla. Esimerkiksi mun, mun isoäitini joka tosin ei päässyt luotta järjestöön, koska hän oli vasemmistolaista suvusta, mutta värväytyi kuitenkin sitten vapaaehtoiseksi ja toimi Kannaksella kanttiinissa ja ilmeisesti myöskin jossain sisarana Ja hyvin nuorana oli siellä tällä miesten ympäröimänä. Ja sodan jälkeen, jolloin historiaa kirjoitettiin uudelleen, niin näkisin, että näihin lottiin kohdistuva tällainen, mm, no sanotaanko, että tämmöinen seksuaalinen niin kurinpito, kurinpito tällaiset toimenpiteet, eli lottia mustamaalattiin moraalittomiksi ähm, heidän, heidän niin kuin seksuaalinen itsekontrollinsa kyseenalaistettiin, niin liittyy paitsi tietysti valkopesuun, mikä liittyy Suomen toisen maailmansodan aikaisiin kommervenkkeihin saksalaisten kanssa, niin myöskin ihan tällaisen niin kuin, että ikään kuin palautukseen ja sellaisen ikään kuin ö, isän kontrollin tai patriarkaisen kontrollin palautukseen. Mutta jos puhutaan tästä kätilön tilanteesta, ehkä tilanne oli se, että, että Suomi oli saksalaisten miehittämä tai toisen maailmansodan loppuun asti ennen Lapin sotaa Silloin oli 200 000 saksalaista sotilasta, kaikki naiset oli, eh, miehet olivat rintamalla ja sitten nämä saksalaiset oli sijoitettu aika paljon ei pelkästään rintamalle, vaan, vaan siis yliin. Ja siellä oli paljon tekemistä suomalaisten naisten kanssa. Ja eipä ihme, että siellä kaikenlaisia suhteita syntyi. Sitä ei suinkaan katsottu hyvällä aseveljöidestä huolimatta, Suomessa käytiin niin kuin hyvin vahvaa propagandaa, jossa, jossa niin kuin nimenomaan naisia kehotettiin olemaan, olemaan ryhtymättä suhteisiin saksalaisten kanssa, mutta ne suhteita myöskin syntyi. Itse asiassa ei niin paljon kuin voisi luulla, koska o, ilmeisesti vain 800 näistä suhteista syntynyttä lasta on rekisteröity, mutta esimerkiksi Norjassa niitä oli 11 000. Tämä taas saattaa johtua siitä, että nämä naiset eivät tietenkään jotain mielellään näistä lapsista puhuneet, tai sitten, sitten myöskin erilaiset raskauden keskeytys ja abortit olivat silloin myöskin yleisiä. Mutta miten, miten naisia kohdeltiin silloin sodan aikaan ja varsinkin sodan jälkeen? Nämä kaikki kolme kolme dokumenttia, Eija Kivihelmen Tuntematon emäntä, joka Pirun pimeässä näkee, ja Aufwiedersen Finland kertoo nimenomaan siitä välillisesti, että kuinka naiset nimenomaan sodan jälkeen joutuvat kärsimään siitä omasta niin kun, seksuaalisesta käyttäytymisestään tai, tai ihan kuin joutuvat tällaiseen jonkinlaisen, no siis, jonkinlaisen todistustaakkaan omasta, omasta tuota, käytöksestään ja, ja, ja näitä naisia, jotka lähti saksalaisten upseerien mukaan tai saksalaisten sotilaiden mukaan, niin heitä sitten vietiin Hangon internointileirille ja syytettiin muun muassa vakoilusta ja isänmaan petturuudesta. Mikä sitten nämä naiset sodassa aihe on hyvin mielenkiintoinen, että jos mietitään, miten vahvasti niin kotirintaman naisia kontrolloidaan, mikä on tapahtunut jokaisessa maassa. Ja toisen maailmansodan jälkeen se tapahtui jokaisessa maassa, jossa saksalaiset olivat olleet. Muun muassa Ranskassa, jossa tilastojen mukaan noin 200 000 lasta syntyneiden saksalaisten ja, saksalaisten ja ranskalaisten välisistä liitoista, niin näitä naisia kohdeltiin hyvin, hyvin ankarasti. Ja, kaikki tietävät tarinoita tai huhuja niin päiden ajelusta ja julkisesta häpäisystä ja, ja vaikka Suomessa tällaista ei tapahtunut mitenkään kauhean järjestelmällisesti, niin mm, hyvin paljon tarinoita on kuitenkin sosiaalista kuin hyljeksimisestä ja sitä niin yhteisön ulkopuolelle sulkemisesta, mikä niin kuin vastaa aivan, aivan samanlaista rangaistusta. Mutta jännittävää kyllä, silloin kun taas puhutaan hyökkäyspolitiikasta, niin näyttää, että, että sodassahan niin mikä voi se vastapuolen moraalin ja nimenomaan naisten seksuaalisen moraalin murtaminen niin on hyväksi havaittu keino alistaa ja hallita. Ja väittäisin, että sitä tapahtuu jokaisessa armeijassa ympäri maailman ja joka paikassa, missä sotia käydään. Eli nainen on aina sodan syttyessä niin hyvin altis erilaisille väkivallalle ja varsinkin seksuaaliselle väkivallalle. Mm. Jos mietitään esimerkiksi natsien toimintaa toisen maailmansodan aikaan, mistä on kirjoittanut myöskin tuossa kätilökirjassa, niin he pitivät yllä tällaista, paitsi tietysti niin järjestelmällistä, tuota, järjestelmällisiä joukkoraiskauksia maissa, joihin tunkeutuivat niin myöskin tällaista järjestelmää liireillä, eli vangeille, jotka toimivat yhteistyössä hallitsijoiden kanssa tai sitten tekivät työnsä muuten hyvin, niin niitä palkittiin tällaisella järjestelmällä, joka tosin ilmeisesti ei koskenut mitenkään juutalaisia. Mutta se, että miten, miten Suomi taas on kohdellut naisia maissa, johon on hyökätty, niin siitä minulla on hyvin vähän tietoa, enkä tiedä onko asiaa, asia tutkittukaan. Muun muassa Sari Näreen toimittamassa rumasota kirjassa tähän viitataan. Ja on myöskin todistusaineistoa, että, että alueilla, joissa suomalaiset ja saksalaiset olivat niin myöskin tällaista väkivaltaa, väkivaltaa ilmeni. Eli mm, tulevaisuudessa mua hirveän paljon kiinnostaisi niin jollain tavalla, koska historia kirjoittaa kuitenkin aina voittajaosapuoli, niin tutkimusta siitä, että millä tavalla esimerkiksi saksalaiset ja ranskalaiset, ei siis anteeksi, saksalaiset vaan esimerkiksi ranskalaiset ja englantilaiset on käyttäytyneet Eh, toisen maailman loppupuolella niin käsittääkseni tällaista tilastotiedettä ei ole. Tosin venäläisen Berliinissä suorittamat joukkoraiskaukset, niin siitä kyllä on. Kun taas sitten usein o, sotakirjallisuus pyrkii tällaiseen, tai pyri, pyri mutta se monesti näyttäytyy jollain tavalla niin mustavalkoisena. Ja myöskin, myöskin se mm, suomalainen sotakirjallisuus on näyttäytynyt. Ja tässä tässä ikään kuin halusin äh, tehdä sellaisen, no en tiedä poikkeuksen, mutta niin kätilöstä nimenomaan tuoda esiin sen, että sotatilanteessa huolimatta kansallisuudesta, niin äh, tällainen sotatilanne aina kohdistuu ja alistaa nimenomaan naisia, lapsia ja niitä, jotka eivät pysty itseään puolustamaan. tähän sitten päätänkin nyt tämän puheenvuoron. lämmin kiitos kutsusta tänne. Tämä oli oikein hauskaa ja, ja, ja tuota, kiitos Katjalle kiinnostavasta esityksestä. Ja me itse asiassa puhutaan nyt aika paljon samoista asioista. Ja, ja minä tutkijan näkökulmasta ja, ja sinä, sinä kirjailijan, mutta että, että huomaatte, että näissä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä näissä meidän ää, esityksissä. Ää, haluaisin tähän alkuun vielä kommentoida, kommentoida, kun Katja pohti tätä, tätä nuoria naisia kirjailijoina ja, ja, ja sodan teemojen äärellä, niin itse, itse hahmotan sen sillä tavalla, että, että, että kyllä, kyllä niin kuin ylipäänsä naishistorian nousu varsinaisesti 1980-luvulta alkaen. Ja, ja sitten vi, nyt sanotaan viimeistään 2000-luvulla tällaisen uuden tyyppisen sodan historian tutkimus, niin ovat varmasti niin kuin yhdessä vaikuttaneet tähän, että, että tämä kiinnostus, kiinnostus on, on tullut. Ja, ja sitten tähän historialliseen romaaniin vaan kommentti, että kyllä jo Friedrika Runeberg kirjoitti historiallisia romaaneja ja hän itse asiassa on koko historiallinen, pidetään ihan historiallisen romaanin niin kuin, äh, yhtenä edelläkävijöistä Suomessa. Et aika kauas saa mennä. Mutta nyt tähän omaan, omaan esitykseeni. Niin <clears throat> todellakin kun, kun tulin tänne, niin Katja kysyi, että, tai sanoi, että, niin, että sinä olet historioitsija, että että sinulla on ehkä tilastoja, <laughs> mutta huomaatte, että ei nyt ole tilastoja, että on enemmän tämmöinen pohdiskeleva, pohdiskeleva esitys. Eli, eli tuota, kun aloin miettiä, että, että kuinka käsitellä tätä teemaa nuoret naiset ja sota, niin äh, hahmotin kaksi tällaista pääsuuntaa, jota voisin lähteä seuraamaan. Eli voisin tarkastella sitä, kuinka nuoret naiset ja erityisesti nuoret naiskirjailijat käsittelevät sotaan liittyviä kysymyksiä tänä päivänä. Eli juuri tämä teema, mikä, mikä tässä <clears throat> edellisessä esityksessä tuli hyvin esiin. Ja Suome, <clears throat> Suomeen liittyen olisi erityisen hedelmällistä analysoida vuoden 1918 sodan sekä vuosien 1939-1945 käsittelyä. Ja <clears throat> kuten nyt kuulimme, niin, niin viimeistään 2000-luvun luvun alusta alkaen olemme saaneet todistaa, kuinka sotaa käsittelevä kaunokirjallisuus on laajentunut hyvin merkittävällä tavalla ja esiin ovat nousseet aiempaa enemmän kotirintamaan, naisiin, lapsiin, sodan arkeen sekä seksuaalisuuteen ja rakkauteen liittyvät teemat. Ja en nyt lähde sit miettimään tätä nuori nainen <clears throat> käsitettä tässä lainkaan, että, että pohdin sitäkin, että, että katson, katsonko tilastoja ja pohdin, että kuka on nuori nainen, mutta jätän sen nyt tässä, ää, tässä pois. Että tämä nuori nainen on nyt hyvin epämääräinen käsite myös tässä mun esityksessä. No, tällaisen sotaa käsittelevän kaunokirjallisuuden tai kaunokirjallisuuden tarkastelu ylipäätään ei ole perinteisesti kuulunut historian tutkimuksen piiriin. Ajatus siitä, että historian tutkija hyödyntäisi saati keskittyisi kaunokirjallisuuteen, oli vielä joitain aikaa sitten varsin vieras ajatus. Mutta tänä päivänä, kun historiakulttuuri ja historian käyttö ovat suosittuja tutkimusteemoja, kaunokirjallisuus on hyvinkin hedelmällinen tutkimusteema. Siis ei pelkästään lähdeaineisto, jota hyödynnetään, vaan ihan tutkitaan sitä, että minkälaista historiakuvaa kaunokirjallisuus voi luoda. Ja siitä, että tämä, tämä tosiaan kaunokirjallisuus on hedelmällinen tutkimusteema, niin siitä on esimerkkinä vaikka, vaikkapa Elina Martikaisen väitöskirja ää, ähm, kirjoitettu sota, sotadiskurssia suomalaisessa kaunokirjallisuudessa vuosina 1917-1995. Hän väitteli muutama vuosi sitten Tampereen. No, toinen mahdollinen tapa analysoida nuoret naiset ja sotateemaa on keskittyä sodan aikana eläneiden naisten elämään joko sodan aikana tuotettujen aineistojen tai muisteluaineistojen pohjalta. Eli voidaan kysyä, miten sota koettiin, minkälaisia merkityksiä sille annettiin. Ja tämä lähestymistapa istuu huomattavasti paremmin historiantutkimuksen tutkimuksen mutta samalla on huomattava, että nämä lähteet, oli ne sitten sodan aikaisia päiväkirjoja, kirjeitä tai sitten ö, viime vuosikymmeninä tuotettuja ö, muistelmia, haastatteluja ö, ja vastaavia, niin nehän ovat myös kirjailijoiden hyödyntämää aineistoa. Mutta historian tutkimuksen ja historiasta ammentavan tutkijan, ö, historiasta ammentavan kirjallisuuden välillä on tietenkin selviä eroja. Eli tutkijan tehtävänä on analysoida tutkimuskohdettaan asettamalla se mielekkäisiin asiayhteyksiin ja luoda tulkinta, jota voidaan pitää luotettavana. Ja tutkija ei myöskään saa tehdä päätelmiä ilman, että hän pystyy perustelemaan ne lähteillään ja muusta tutkimuksesta löytämillään havainnoilla. Eli toisin sanoen, tutkija on rajoitetumpi mahdollisuudessaan kuvitella. Kirjailija voi kuvitella enemmän. Kirjailija on vapaampi. Tutkija, ei, tutkija voi kuvitella, me kuvittelemme kaikki, mutta meidän täytyy jollain tavalla perustella sitten ne, ne päätelmämme lähdeaineistolla tai muulla tutkimuskirjallisuudella. No omassa esityksessäni tänään keskityn nimenomaan tähän jälkimmäiseen tutkimussuuntaan ja pohdin sodan aikana eläneen nuoren Lotan kohtaloa. Ja tätä tarkastelen osana rakkaustarinaa. Kyse on Tepa-nimisen Lotan ja saksalaisen Marion nimisen sotilaan rakkaustarinasta. Nimestään huolimatta siis Marion oli mies, mutta hän, hän, hän oli Marion niminen. Ja, ää, äh, koska tämä on myös naisen nimi Saksassa. Ja tämän esitykseni perustuu Tepan kuoleman jälkeen Syvärannan Lottamuseon luovutettuun aineistoon. Ja erityisesti Marionin Tepalle kirjoittamiin kirjeisiin, joita olen saanut niin perikunnan luvalla käyttää. Ja Tepan kirjeitä ei ole säilynyt. Ja lisäksi olen hankkinut lisätietoa Tepan veljeä haastattelemalla. Ja käytän nyt näistä henkilöistä vain näitä etunimiä, jolloin heidän niin henkilöllisyytensä jää, jää sitten selkeästi tunnistamatta, että tämä on ihan tutkimuseettinen lähtökohta tässä. Mutta he ovat olleet siis oikeasti eläneitä ihmisiä. No miksi olen valinnut tämän aiheen? Mä löysin tämän aineiston vajaa kymmenen vuotta sitten, kun tein Lotta-aiheesta näyttelyä. Ja siitä lähtien se on askarruttanut mieltäni ja liikuttanut minua. Eli en ole systemaattisesti tätä olen siis miettinyt ja joissain yhteyksissä ottanut esiin, mutta en ole systemaattisesti kirjoittanut tästä esimerkiksi mitään. Ö, opetuksessa muun muassa olen, olen hyödyntänyt jonkun verran näitä kirjoja. Ja tänään mä haluan, että miksi valitsin tämän aiheen nyt, nyt tälle päivälle, niin mä haluan jakaa tämän tarinan teidän kanssanne. Ja samalla pohtia tieteellisen historian kirjo kirjoittamisen mahdollisuuksia ja rajoja. Ja ja mä haluan tällä esitelmälläni niin muistuttaa siitä, kuinka tunteet, unelmat rakkaudesta ja avioliitosta olivat keskeisiä myös sotajan nuorille naisille, lotat mukaan lukien, mutta myös miehille. Ja tämä rakkauden, niin kuin se, että rakkaus oli tärkeä asia nuorten naisten elämässä myös sodan aikana, niin Tämä, ja, ja Lottienkin elämässä, niin tämä tulee ilmi vaikkapa Irja Virtasen Kenttäharmaita naisia romaanissa vuodelta 1956, joka perustui Virtasen omakohtaisiin kokemuksiin Lottatyöstä ja Lottana olosta. Hän kirjoitti, siteraan, Ilmavartiotytöt olivat hyvin nuoria ja sievännäköisiä tyttöjä. Heidän malttamattomat vapauden kaipuiset jäsenensä nytkyivät alinomaisessa tanssin toivossa ja iskelmät hyrisivät huulilla. Sitaatti päättyy. Haastattelussaan Virtanen totesi, mutta silloin oli sellainen miespula, että me nuoret lottalikat joskus oikein tos, tosissamme itkimme jäävämme vanhoiksi piioiksi, kun kaikki tapetaan. Historian kirjoittamisen rajat tulevat Tepan ja Marianin tarinan yhteydessä vastaan, kun yritän pohtia suhdetta myös Tepan kannalta, mutta ilman hänen kirjoittamiaan kirjeitä. Eli tämä on nyt se ongelma. Historian tutkijana me me en voi vaan kuvitella, vaan, vaan mun pitää niin kuin pystyä päättelemään niistä lähteistä. Eli toisin sanoen, minulla pitää olla niitä lähteitä. Ja tässä tapauksessa nyt lievä ongelma on se, että, että niitä Tepan kirjeitä ei ole. Marionin kirjeet ovat kyllä. Mutta minä voin yrittää lukea Tepan tunteita ja ajatuksia niistä Marionin ja lisäksi tämä veljen haastattelu antaa joitain viitteitä siitä, kuinka tärkeä suhde Tepalle on. Ja se tosiasia, että hän on säilyttänyt Marionin kirjeet, kertoo myös mielestäni jotain. No temaattisesti liikun herkällä alueella kahdestakin syystä. Ja, ja nämä tuli esiin hyvin myös tässä ää, Katjan esityksessä ensimmäinen Miina liittyy Tepan lottuuteen, siis että hän oli Lotta. Lottien yhdistäminen rakkauteen, mikä johtaa ajatukset myös seksuaalisuuteen, on ollut kiistelty aihe. Sen jälkeen kun Lotta Svärd oli lakkautettu vuonna 1944, yhdeksi hallitsevaksi Lottakuvaksi nousi, äh, nousi sivellisen ryhtinsä menettänyt Lotta. Ja tämä kuvahan tuotettiin ennen kaikkea kaunokirjallisuudessa. Teillä on tuntemattoman sotilaan ja sissiluotantin lottakuva varmasti tuttuja. Ja tämä lottakuva loukkasi järjestön jäseniä ymmärrettävästi, ymmärrettävistä syistä erityisen paljon. Ja itse olen tätä niin kuin analysoinut aika paljon ja omassa tutkimuksessanikin näitä, näitä sodan jälkeisiä lottakuvia. Ja olen täysin samaa mieltä, mieltä Katjan kanssa siitä, siitä että, että yksi syy oli tämä naisten äh, tavallaan se, että, että jollain tavalla tämä naisten aktiivinen toiminta, niin, niin, niin sitä, sitä haluttiin niin kyseenalaistaa ja mikätöidä. Ja yksi tapa tehdä se on seksuaalisointi. No, kun sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Lotta Svärd koki kunnian palautuksen, Lottahistorian vaalioiden intressissä oli puhdistaa lotat kaikesta negatiivisesta leimaamisesta. Ja tällöin lottakuva alkoi hallita työteliäisyyden ja siveellisen ryhdin korostus, mikä käy ilmi vaikkapa lupaus elokuvasta. Toisaalta ei myöskään kiistetty moraalisesti hyväksyttävien romanssien syntyä. Ja tämä Tepan ja Marianin suhde asettuu juuri tähän soveliaan rakkauden raamiin. No toinen ja vielä vaarallisempi Miina liittyy Marionin saksalaisuuteen. Eli kuinka puhua saksalaisista tavalla, joka ei leimaa heitä kaikkia natseiksi, mitä he kaikki eivät olleet, mutta joka ei kuitenkaan sorru vähättelemään saksalaisten tekemiä julkuksia. Ja kuinka puhua Suomen ja Saksan yhteydestä toisen maailmansodan aikana sortumatta ylilyönteihin mihinkään suuntaan. Ja tämä on todella sellainen kysymys, jota olen yrittänyt miettiä ja, ja tässä tämä on, tämä on todella, mun mielestä todella moni, monimutkainen ja hankala. Ja kun katsoo Lottien muistitietoaineistoa, niin siellä Lottien yhteistyö saksalaisten kanssa kuvataan hyvinkin naivisti, eikä pohdita sen kytkeytymistä sodan laajempaan kontekstiin. ei tämä minua myös niin kuin mietityttää, että, että kun luotat pohtivat, äh, ovat pohtineet nyt viime vuosikymmeninä yhteis, Hän toimivat, Lotta hän luovutti osan Lotista niin kuin saksalaisten palvelukseen, niin, niin nämä Lotat ovat muistelleet nyt sitten 1990-luvulta alkaen ja 2000-luvulla ovat muistelleet tätä yhteistyötä ja, ja mikä on pääsääntöisesti hyvin positiivista ja, ja se on, se on niin kuin ihan historiallinen fakta. Mutta se, mikä tässä niin kuin minua on mietityttänyt, on se, että, että se, sitä ei todellakaan, ei, ei mietitä sitä laajempaa kontekstia. Miksi saksalaiset siellä olivat? Miksi tehtiin yhteistyötä? Voi olla, että olen aivan liian ankara ja vaadin sellaista, jota ei muistelija, että se on liikaa vaadittu muistelijalta, joka rakentaa itselleen sellaista muistelullaan koherenttia elämäntarinaa. Mutta joka tapauksessa tämä on asia, joka on minulle hyvin, hyvin vaikea. No, seuraavaksi esittelen lyhyesti nämä henkilöt, Tepan ja Maariani. Tepa syntyi vuonna 1919 ja pääsi ylioppilaaksi Kuopion tyttölyseosta. Ja hän oli veljensä kuvailun mukaan hyvin kaunis ja urheilullinen ja haaveili voimistelun opettajan urasta. Isä oli kauppias ja kotihengeltään isänmaallinen. Ja myös Stepan sisko liittyi Lottiin. Hitlerin Saksaan perheen isä suhtautui kohtuullisen myönteisesti ja kirjahyllystä löytyi taistelun teos. Toisaalta isä vierasti saksalaisia, koska oli raittiusmiehiä. Ja ja hän että saksalaisten ylenpalttinen äh, alkoholi, viinin, viinikulttuuri äh, oli, oli sellainen syy, syy miksi, hän, miksi hän ei, niin kuin, juuri tämä vierastamisen syy. Voisi ajatella tämän päivän näkökulmasta, että ehkä äh, natsismi, mutta ei, vaan, vaan tämä äh, alkoholikulttuuri. Marion oli muutaman vuoden tepaa vanhempi, Berliinistä kotoisin ollut, vieraista kielistä ja kirjallisuudesta kiinnostunut nuori mies, sotilasarvoltaan luutnantti. Marion ja Tepa tapasivat syksyllä 1941 äh, Itä-Karjalassa, äh, jossa Tepa työskenteli sähköttäjänä. Rakkaus syttyi, vaikka ainakin Marion yritti ainakin kirjeidensä perusteella kahlita tunteitaan. Zuerst wollte ich nicht. Die Verbindung zwischen Lotta und deutschen Landesherr hat nach finnischem Standpunkt einen sehr schlechten Beigeschmack. Eli ensin en halunnut. Ja tällainen Lotan ja saksalaisen välinen yhteys oli suomalaisen käsit- sillä oli suomalaisen käsityksen mukaan huono sivuma, hän kirjoitti. Pahennusta suomalaisten piirissä eivät aiheuttaneet vain lottien ja saksalaisten väliset suhteet, vaan ylipäänsä suomalaisnaisten kiinnostus vieraita sotilaita kohtaan. Voidaan puhua suorastaan moraalisesta paniikista – joka purkautui esimerkiksi lehtikirjoihin. Naiset eivät kirjoittelun mukaan loukaneet tai rintamalla taisteleita miehiä, vaan myös sankarivainajia ja heidän omaisiaan, ja laajasti ottaen häpäisivät koko kansan. Nyt tämän lähdeaineiston puutteessa niin emme tiedä, kuinka Tepa tähän kirjoitteluun suhtautui. Kun Marjan ja Tepa joutuivat toisistaan erilleen, he rakensivat suhdetta kirjeitse. Maarin oppi nopeasti suomea ja hän kirjoitti osan kirjeistä kömpelellä suomella, mutta pääosin saksaksi tyylillisesti hyvin, korkeatasoisella, hyvin korkeatasoisella saksalla. Marian kirjoitti taajaan esimerkiksi kesällä 1942 useamman kirjeen viikossa. Itä-Karjalasta hän siirtyi Lappiin, välillä Saksaan tulkkikoulutukseen, myös Venäjälle ja Ranskaan. Ja helmikuussa 1944 hän lähti lopullisesti Suomesta. Ja sodan loppuvaiheessa hän oli Italiassa, jossa joutui sotavangiksi. Marianin kirjeistä on luonnollisesti vaikea, lähes mahdoton saada selville hänen ö, sijoituspaikkojaan, mistä hän, mitä hän ei o, tai saanut ö, kirjoittaa. Mutta sen sijaan hänen äitinsä kirjeet Tepalle ovat informatiivisempia. Eli tässä Äh, näiden äh, Marionin kirjeiden joukossa on myös muutamia Tepan, äh, Marionin, siis Marionin Tepalle lähettämien kirjeiden joukossa on myös muutamia Marionin äidin lähettämiä kirjeitä tälle tulevalle, niin kuin hän ajatteli, tulevalle minijälleen. Marion ja Tepa kihlautuivat helmikuussa 43 ja joulun nel, äh, helmikuussa 43 ja sitten joulun 43 he viettivät yhdessä. Ja tämän Marianin äidin kirjeestä päätellen hän otti tämän miniakandidaatin hyvin lämpimästi, lämpimästi vastaan. Mutta Tepan veljen mukaan hänen vanhempansa suhtautuivat asiaan sen sijaan varsin pidättyvästi. Ja kuten aiemmin totesin, niin isä kaihasi tämä saksalainen alkoholikulttuuri. Marion vieraili Kuopiossa kihlauksen jälkeen ja veli muistaa hänet kultivoituneena nuorena miehenä. Ilman sotaa Marion ja Tepa eivät olisi toisiaan todennäköisesti löytäneet. Mutta toisaalta sota myös murskasi heidän toiveensa yhteisestä elämästä sodan jälkeen. Avioliitto oli toistuva teema, teema Marianin kirjeissä. Keväällä 1944 hän kirjoitti, Für mich bist du, äh, bist du heute schon das, was einmal sein wird, meine Frau. Eli minulle olet jo tänään se, mikä olet jonain päivänä äh, oleva, eli puolisoni. Vuonna 1946 Marion palasi Italiasta brittien miehitysvöykkeelle Hartsvuoristoon. Ja Saksassahan kärsittiin äärimmäisestä puutteesta tässä vaiheessa ja Tepa lähti Marionille Suomesta säilyttiin. Mutta yhteinen elämä alkoi näyttäytyä täysin mahdottomalta ja lopulta vuonna 1947 Tepa vastaanotti kirjeen, jossa Marion kirjoitti luopuneensa toivosta. Ich habe nun alle Hoffnung aufgegeben, dass wir irgendwo einmal ein neues Leben anfangen können. Eli olen nyt luopunut kaikesta toivosta, että voisimme joskus aloittaa äh, jossain äh, uuden elämän. Kihlaus siis purettiin ja kirjavaihto tyrehtyi muutamaksi lyhyeksi viestiksi. Maria meni naimisiin ja sai tyttären. Hän kuoli vuonna 1964 auto Tepa ei koskaan avioitu. Veljen mukaan perheessä vaiettiin sodan jälkeen Tepan ja Marjanin suhteesta, samoin perheen tytärten Lotta-historiasta. Se, että tästä Lotta-historiasta vaiettiin, niin ei ollut mitään tavatonta, päinvastoin. Se, että Tepa ei avioitunut, voi kertoa useammastakin asiasta. Nuorten miesten vaje vaikeutti tietenkin sopivan puolison löytämistä sodan jälkeen. Ja kuten aiemmin jo mainitsin, niin Tepa säilytti nämä kirjeet. Eli se voi kertoa siitä, että kyse oli hänen elämänsä suuresta rakkaudesta, jota hän ei halunnut korvata vähemmän merkityksellisellä suhteella. Saksalainen toimittaja, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä Lotta-historian parissa, niin löysi Marianin ja kerroin nimittäin tälle toimittajalle tämän tarinan ja äh, se kosketti myös häntä ja Saksaan palattuaan hän lähti sitten tekemään etsintätyötä ja, ja hän löysi Marianin tyttären. Marian itse siis kuoli 19, jo 1964. Ja tytär kertoi, että heidän luonaan oli 1950-luvulla vierailut suomalainen nainen. Eli se lienee ollut Tepa. Rakkaus Tepaan oli myös rakkautta Suomeen ja Suomen luontoon, kulttuuriin ja suomen kieleen. Marius suorastaan identifioitui Suomeen. Hän kirjoitti syksyllä 1944 Haben wir wirklich das ganze Karelien verloren? Olemmeko me todellakin äh, menettäneet koko Karjalan? Sota murskasi paitsi Tepan ja Marianin suunnitelmat yhteisestä elämästä myös molempien ammatilliset unelmat. Tepa ei voinut toteuttaa haavettaan tulla voimistelun opettajaksi. Merkonomin koulutuksen hankkineena hän työskenteli sihteerin tehtävissä. Marjo puolestaan kirjoitti katkerana Tepalle vuonna 1948, kuinka opiskelijasta oli tullut ollut ravintolan tarjoilija. Historian tutkimuksen ja kirjallisuuden välinen ero on käsittääkseni <clears throat> muun muassa siinä, ettei kirjailija tarvitse puolustella työtään ohjaavia tunteita. Kati voi olla eri mieltä. koska itse olen tutkija, kiinnostustani tähän sotavuosien rakkaustarinaan on sen sijaan syytä tarkastella kriittisesti. Myös tästä tunteiden näkökulmasta. Olen joutunut kysymään itseltäni, pystynkö ottamaan riittävän etäisyyden sijoittamaan Tepan ja Marianin tarinan olennaisiin aikalaisyhteyksiinsä ja näiden kautta valaisemaan sitä, vai olenko liiaksi tunteideni vietävänä? Tarina ja erityisesti sen surullinen loppu liikuttavat minua suuresti. Ja lisäksi Marianin kirjeet vievät suorastaan jalat alle. Hän kirjoittaa niin kauniisti tunteistaan ja rakkaudestaan tekoa. Ja äh, näistä kirjeistä välittyy tällaisen niin todellisen ensirakkauden herkkyys. Du bist für mich die Sonne. Ich bin ein Mensch mit einer großen Liebe, die mich reich und fest macht. Eli olet minulle aurinko. Öö, olen ihminen, mitä Anne Frosen liipi, jolla on suuri rakkaus. Ja tämä rakkaus tekee minut rikkaaksi ja vahvaksi. Öö, Historian tutkimuksen metodologiaa noudattaen minun tulee sijoittaa Tepan ja Marianin tarina olennaisiin aikalaiskonteksteihin, joiden kautta tarina tulee ymmärrettyä. Ja tätä analyysiä varten käyttökelpoiselta näyttää mikrohistoriallinen tutkimusote, jossa näennäisesti pienen tapahtuman tai vastaavan kautta, kuten tässä nyt tämmöinen yksi pieni tarina, avataan laajoja historiallisia ilmiöitä ja prosesseja. Ja esikuva, esikuvana tässä voi toimia esimerkiksi Irma Sulkusen trilogia, jossa kolmen naisen, Liisa Erikin tyttären, Mandy Granfeldin ja äh, Miina Sillapää kautta avataan suomalaisen sukupuolijärjestelmän kehitys 1800-luvulta alkaen aina toiseen maailmansotaan asti. Kolmen elämän, naiselämän kautta katsotaan hyvin laajoja kokonaisuuksia. Samalla tavalla niin kuin historian tutkijalle tuntuu luontevalta katsoa tämän pienen rakkaustarinan kautta isoja historiallisia prosesseja. Ja nyt sitten mu- muutamia, avaa tätä, tätä vähän. Tätä itse kirjeenvaihtoa, tai siis tarkemmin ottaen näitä Marionin kirjeitä, voi tarkastella esimerkkinä sotaajan kirjeistä ylipäänsä. Sonja Hagelstam on analysoinut kirjeenvaihdon merkitystä kotirintaman ja rintaman välisen yhteyden rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Hänen väitöskirjansa ilmestyi ihan vastikään, ehkä viime vuonna tai toissa vuonna. Marjanin ja Tepan tapauksissa Kyse ei ollut sotaa edeltävän suhteen ylläpitämisestä, vaan suhde rakennettiin lyhyen tapaamisen jälkeen kirjeissä. Ja tämä Hagestamin tutkimus valaisee esimerkiksi niitä strategioita, joiden avulla poissa oleva tuotiin omaan ympäristöön ja ylitettiin fyysinen välimatka. Hagestamin tarjoamin, tarjoamin välineen luettuna Marionin kirjeestä paljastuu yleisiä sotajan kirjeille luonteenomaisia piirteitä. Esimerkiksi yhdessä kirjeessään Marion tekee, siis kuvittelee, retken kotiinsa Saksassa Tepan kanssa. Kuvailee tälle oman huoneensa, jossa hän mieluiten lukee Shakespeareta ja opiskelee kieliä. Kirjeitä leimaa myös konfliktien välttäminen ja kiusallisista aiheista vaikeneminen. Ja tämäkin oli hyvin tyypillistä sota- ja kirjeenvaihdolle, jonka tarkoitus oli valaa uskoa Ja sitten toinen tämmöinen laajempi konteksti tälle tarinalle. Tepan toiminta Lottana asettaa hänet naisten sotaajan toiminnan laajaan kontekstiin. Toisen maailmansodan aikana suomalainen yhteiskunta kävi totaalista sotaa, mikä merkitsi koko yhteiskunnan ja kaikkien yhteiskuntaryhmien valjastamista sodankäynnin palvelukseen, lapsista vanhuksiin. Työvelvoite koski kaikkia 15 vuotta täyttäneitä ja tämä velvoite oli mahdollista täyttää lottatyöllä. Lottatyön moniulotteisuudesta ja keskeisestä merkityksestä Suomen äh, sotaponnisteluissa niin ei tarvitse tietenkään teille äh, kertoa, se on tuotu jo toistuvasti esiin. Lotat toimivat armeijaa tukevissa tehtävissä ja toisaalta siviiliväestön avustamisessa. En tiedä, liittyykö Tepa Lottiin äh, talvisodan puhjetessa vai jo ennen sitä. Sotavuosinahan Lottien lukumäärä lähti hyvin nopeaan nousuun niin, että kun järjestö lakkautettiin, niin jäseniä oli noin 240 000. Tepan kotitausta teki liittymisen mitä luontevimmaksi. Ja ylioppilaana hänelle lankesivat tehtävät, joihin vaadittiin hieman niin perusteellisempaa koulutusta. Ja komennukselle lähetettiin nimenomaan nuoret ja naimattomat naiset, Tepan kaltaiset. Lottajärjestö vaati jäsenistöltään kaikinpuolista nuhteettomuutta ja ahkeraa työntekoa. Saksalaiset ihailivat Lottia, joista osa toimi siis heidän palveluksessaan, kuten jo aikaisemmin kerroin. Ja tämä itse asiassa aiheutti Lotta Svärd-järjestölle ongelmia, koska he olisivat tarvinneet tämän Lotat oikeastaan niin itse. Mutta, mutta Suomen ja Saksan välisen suhteen vuoksi, niin, niin osa, osa näistä, yhteistyön vuoksi, niin osa näistä Lotista luovutettiin saksalaisten palveluksi. Tämä Lottien organisoitu toiminta herätti saksalaisista kunnioitusta ja toisaalta myös Lottien mm, tämmöinen herttaisuus. Siis se, että he olivat, he olivat nuoria, ystävällisiä naisia, jotka, jotka hoitivat esimerkiksi äh, sairaanhoitajien tehtäviä. Siis se, se, se tulee ilmi näistä muisteluaineistosta. Ja näihin tehtäviin valittiin tietenkin nimenomaan niitä, jotka olivat saksan kielen taitoisia. Ja No tää, ja nyt tuun teemaan, joka, joka, johon tuo, jota Katikin jo edellä käsitteli, eli, eli tota, tää, siihen, että naisten ruumis otettiin sotavuosina isämaan käyttöön eri tavoin, kaikissa sotaa käyvissä maissa. Ja tämä on nyt tämmöinen kolmas konteksti, jota kautta tätä tarinaa ja tepaa tepaa ja, ja, ja tätä suhdetta voi tarkastella. Eli tämän nais, naisten, naisruumiin velvollisuus oli tehdä väsymättä työtä ja lisäksi ylläpitää ja symboloida kansakunnan puhtautta ja moraalista voimaa. Ja puhtauden näkökulmasta kaikki avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen oli tuomittavaa, mutta erityisen tuomittavia olivat siis seksuaaliset kontaktit vieraiden sotilaiden kanssa. Ja erityisen alttiiksi nähtiin tällaiset tepan nuoret naiset. Pohjolan Sanomissa linjattiin syyskuussa 1941, jolloin tämä keskustelu ryöpsähti, kun saksalaiset tulivat. Sen kiellettiin sitten ehdottomasti hyvin pian. Niin, niin syyskuussa 1941 linjattiin tätä naisten paikkaa kansakunnan puolustus, puolustusstrategiassa seuraavaan tapaan, siteeraan lehteä. Suomen naisten asevelvollisuuteen kuuluu sillä paikalla, jossa kunkin vaikutus tulee näkyviin. Puolustautua kaikkia hänen rintamansa uhkaavia vihollisia vastaan – koittaa torjua nuorten naisten, Suomen tulevien äitien moraalista selkärankaa uhkaavat tekijät. Ää, vaikka Suomi taisteli jatkosodassa Saksan kanssa, niin tämän ei siis haluttu tarkoittavan niin kutsuttua horisontaalista yhteistyötä. Eli tämä horisontaalinen kollaboraatio oli käsite, jota Ranskassa muun muassa käytettiin. Siis siitä, että ranskalaisnaiset solmivat suhteita miehiin. Ja viittasin aiemmin tähän moraaliseen paniikkiin, jonka saksalaissotilaiden ja suomalaisnaisten kanssakäyminen synnytti. Julkisessa keskustelussa annettiin ymmärtää, että suomalaisen, suomalaisnaiset olivat paitsi moraalisesti langenneita ja siten isänmaan pettureita, niin myös typeryksiä, jotka eivät ymmärtäneet, mitä vaiva sotilaat olivat. Ja avioton lapsi oli hinta, jonka nämä typerykset saivat maksaa. Stefan ja Marianin tarina osoittaa todeksi sen, julkisessa keskustelussakin kyllä esiin tuodun seikan, että suhteiden joukossa oli hyvin vakaviakin tapauksia, joissa päämääränä oli avioliitto. Sehän oli aikakaudelle tyypillinen tapa ilmaista suhteen vakavuutta. Näin pitkälle Tepa ja Marian eivät siis päässeet, vaikka Marian sitä sitä niin tästä avioliitosta toistuvasti kirjoittikin. Avioituminen edellytti pitkän selvitys- ja lupakierroksen. Et vaikka suomalaiset olivat aseveljiä, niin rodullisesti he eivät olleet saksalaisten silmissä Skandinaavien veroisia. Mutta se, että mä korostan nyt tätä Tepan ja Maarionin suhteen vakavuutta, niin se ei tarkoita, että, että, että mä niin leimaisin näitä niin sanottuja vähemmän keveitä suhteita. En missään tapauksessa. En ota niihin kantaa. Ja, ja, ja voin jopa esittää sellaisen ajatuksen, että, että näitä voi tulkita, että naisten toimintaa voi tulkita siten, että he alkoivat niin rohkeasti ottaa uutta tilaa, jonka sodan olosuhteet tarjosivat. Tämähän ei tietenkään ollut siis aikalaisten, äh, aikalaisten hyväksyvä asia, mutta näin, näin myöhemmin sitä voi tulkita myös siitä näkökulmasta, naisten toimijuutta. Sodan jälkeen saksalaisten kanssa seurustelleet naiset ja mahdolliset lapset saivat häpeä leiman, mutta kuten jo kuulimme, niin Suomessa naisia ei ajatu kaljuksi, tai todennäköisesti, tästähän on huhuja, mutta ei, ei varsinaisia todisteita, kuten tapahtui sitten Saksan miehittämissä maissa. Ja Tepan veljen kertoman mukaan sodan jälkeen perheessä vaiettiin suhteesta. Sitä, suostuiko Tepa häpeää kantamaan, niin emme tiedä. Eli suostuiko hän häpeämään niin kuin, tätä kihlaustaan saksalaisen kanssa, niin kuin tavallaan se ilmapiiri niin kuin, vaati, niin, niin en osaa sanoa. Emme myöskään tiedä, johtuuko tämä perheen vaikeneminen siitä, että he olisivat jotenkin kokeneet häpeää, ää, joka lankesi Suomen ja Saksan yhteistyön ylle ja joka kanavoitiin sitten tähän naisille langetettuun tuomioon. Vai johtuuko vaikeneminen hienotunteisuudesta kariutunutta suhdetta kohtaan? Sekin voi olla ihan äh, selitys. No nyt lopuksi tuon vielä esiin yhden pointin, jos aika sen sallii. Mä, mä oon itse kiinnostunut elämäkerroista ja on mukana erilaisissa biografiaverkostoissa. Ja näissä tutkimme elämäkertoja ja, ja sitten yritämme myös niitä kirjoittaa. Ja islantilainen kollegani Erla Hulda Haldorsdottir tutkii varsin tavallisen 1800-luvulla eläneen islantilaisnaisen elämää. Ja hän on siis historioitsija myöskin, tämä Erla Hulda. Ja tämän tyyppisissä tutkimuksissa on tavanomaista hyödyntää mikrohistoriaa. Siis juuri siihen tapaan, kuten olen nyt tässä omassa esityksessäni tuonut esiin. Eli tyypillisesti ajatellaan, että tarkasteltavan naisen elämä on ikään kuin ikkuna tapahtuneisiin laajempiin ilmiöihin. Ella Hunda on kuitenkin pohtinut sitä, eikö yhden tavallisen ihmisen ja nimenomaan naisen elämä kelpaa sellaisenaan elämäkerran aiheeksi. Ilman, että halutaan esittää mitään laajempaa, vaan kertoa se elämä. Ja itse olen tässä Tepan ja Marianin rakkaustarinan äärellä miettinyt ää, samaa. Ja myös ajatellut sitä, että kirjailijalle ehkä lankeaa suurempi vapaus kuin tutkijalle. Eli se, se kysymys, mitä, mitä on pohtinut, on se, että, että pitääkö tämä tarina ikään kuin tukehduttaa hengiltä tarkastelemalla sen kautta ottaa työtä, niin kuin on tehnyt tässä esityksessä. Vieraiden sotilaiden problematiikkaa, jopa Suomen ja Saksan aseveljeyttä. Ja antamalla näille teemoille jopa etusia eikä tällä tarinalla sinänsä ole merkitystä ja että me voidaan niin kuin ikään kuin kertoa se ja luottaa siihen, että se kantaa. Ja jos sille haetaan jotain yleistä kehystä, niin se kertoo ainakin siitä, että äh, mielestäni, että ihmisten kyky rakastaa täysin tuhoutunut sodassa. Ja se oli varmasti yksi toipumisen edellytyksistä sodan jälkeen. Kiitoksia. historiallista romaania ja hän, hänet nykyään tunnustetaan mm. kyllä historiallisen romaanin urakulkujana, mutta et perinteisissä, jos ajatellaan, niin ei ole tullut tällaisen kirjallisen mm. kaanoniin. Että ehkä tämä mun ajatus nimenomaan oli se, että, niin et, et se on nyt mies mm. valtaista novelloiva, että aikaisemmin tulee hänet enemmänkin pontuistaan. Mm. Tota, mm, tuli oli hirveän mielenkiintoinen kiinnitin huomiota nimenomaan siihen sun ajatukseen siitä, että naiset, jotka olivat saksalaisten kanssa tekemisissä, että he eivät niin kuin ikään kuin analysoineet sitä ilmeisesti sodan jälkeen mm. nimenomaan mm. haastatteluissa, että pitivät niin kuin ikään kuin halusivat joko tieten tahtoen tai sitten halusivat antaa kuvan, että he ovat, ovat täysin niin ideologiottomasti tai niin kuin, mm. että vailla, vailla suurempaa, niin kuin, suurempia tota, o, tai suurempaa ymmärrystä siitä niin kuin poliittisesta tilanteesta niin lähteneet saksalaisten äh, palvelukseen, mutta toi on musta, niin kuin, se itse asiassa mun mielestä se on aika ymmärrettävä, koska sitähän koko, koko Suomessa, niin sehän oli ikään kuin se teema, mikä valittiin, tai se oli se ikään kuin kantava kertomus, mikä valittiin toisen maailmansodan jälkeen, että oltiin saksalaisten asenteellisia soitti ikään kuin erillissotaa rinta rinnan ja, ja vielä kyllä niin peruskoulussakin on opetettu hyvin pitkään sitä, että ei, ei mullekaan ollut hyvin, hyvin pitkälle oli niin kuin, oli ikään kuin oivallus, että Suomi, <laughs> kuinka vahvasti esimerkiksi niin pohjoinen, koko pohjoinen puolustus ja, ja hyökkäys oli alistettu saksalaisille. Ja, ja tämä käy esille paitsi niin kuin naisten kertomuksesta, niin myöskin ihan, tuota, niin se, se oli niin kuin valitseva poliittinen linjaus, mutta myöskin näiden naisten kyllä saksalaisten mukaan ja päätyi Saksaan, niin heidän ikään kuin kertomuksestaan, mikä, mikä siis niin niinku kansallisarkistossa on paljon heidän siis kuulustelupöytäkirjojaan, niin tämä seikkailun halu on ollut ikään kuin sellainen, ikään kuin viaton seikkailun halu ja tota, mm, ikään kuin joku, joku naivi niin kuin työn perässä seuraaminen, ehkä, niin kuin, ehkä jos ne rakkaussuhdekin, mutta että, että niin kuin hyvin paljon haluttiin niin kuin ikään kuin lakasta pinnan alle se, että se, ensinnäkin natsisympatiat, mutta myöskin yllättävällä tavalla niin, no se, niin negatiivisia kokemuksia haluttiin vältellä esimerkiksi raskautuksen joutumista tai että, että monet näistä naisista lähti siis Pohjois-Norjan kautta päätyi Osloon ja niin sitten ne päätyivät Saksaan ja sitten tämä niin kuin, ikään kuin luottu avioliitto niin ei toteutunutkaan ja heidät ikään kuin jätettiin monesti heitteille. Mutta että, että, että, että miksi nämä naiset ei halunnut ikään kuin tätä tuoda esille, niin se varmaan myöskin oli jo tulkitsen, että se on jonkinlaista ennakointia, tai se on jonkinlaista itsepuolustusta sitä, sitä niin kuin, mm, moraalisen tai seksuaalisen niin arvottomuuden jotenkin, miten nyt sen sanoisin, että joka tapauksessa tiedät, että tullessasi Suomeen, että minkälaisen hyöksinnän kohteeksi joudut, ikään kuin vielä se niin kuin, ja mahdollinen raiskaus, joka olisi lisännyt sitä, lisännyt sitä tuota, ö, mahdollisuutta sitten lopulliseen, lopulliseen jotenkin hylkäämiseen tai poissulkemiseen. Ja vaikka tällaisia, vaikka tällaisia niin joukko nöyryyksiä ei tapahtunut, niin kyllähän selkeästi varsinkin pienissä kyläyhteisöissä niin se on ollut hyvin yleistä. Sitä, joo. kyllä, siis tämä muistin problematiikka kyllä tässä, totta kai se on ihan, ihan selvä, että mm. se, se vaikuttaa. Enkä, enkä nyt mitenkään niin kuin, en niin kuin sanoin, en niin kuin vaadi tai syyllistä heitä siitä, mutta olen vain pohtinut sitä, kun huomaan, niin. että se, se on niin kuin kokonaan poissa, että miten se oma tarina voidaan niin kuin ihan irrottaa siitä historiaa siitä laajemmasta. Ja sitten vielä suhteessa siihen, ne, ne, ne on, ne on, ne on sitten niinku mielenkiintoisia nämä, nämä, nämä kohtaamiset sitten, sitten tavallaan, ää, jos tällainen saksalaisten kanssa yhteistyötä tehnyt nainen ja, ja muistel, niin kuin he useimmat muistelevat sitä hyvin lämmöllä ja ihan mm. varmasti perustellusti, niin, niin kertoo tästä, niinku niin kuin he kertovat, ja, ja kuulijana on sitten joku vähänkin nuorempi saksalainen, niin siinä on niin kuin todella muistikulttuurien mm. täydellinen törmäys. Mm. Siis se on, se on todella, siinä on kaksi maailmaa, jotka eivät kohtaa, jotka eivät Joo. ymmärrä toisiaan. Se on. Se, joo, kyllä. Ja se on nimenomaan, mutta Saksassa on puhunut paljon kätilöstä ja heille on hyvin vaikeaa niin kuin ymmärtää, että, että tavallaan suomala, Suomen tilanne ja se, että, että mistä minun kirjani niin kertoo ikään kuin, onko se saksalais, onhan natsimyönteinen mm, mm. jostain syystä. Ja sitten myöskin se, että vaikka he ovat niin kuin hyvinkin edelleenkin kokevat syyllisyyttä tästä historiasta, niin kuin yleisestä historiasta, mutta heiltä puuttuu ikään kuin se semmoinen, että harvalla on sellaista ikään kuin sen niin kuin sukuhistoriaa, koska suurimmalla osalla kuitenkin on ollut jotain tekemistä Natsi-Saksan kanssa. Niin ikään kuin hirvittävän harva haluaa myöntää, että he eivät halua tietää, mitä heidän edelleen ja on tapahtunut, että, että, että minä näin kuitenkin ihmisen identiteetin ainakin osittain perustumaan siihen, että se ei ole niin kuin, minä en ole itseni summa, vaan se on, se on historian summa, niin tavallaan sellaisen historian kieltäminen on hirveän, hirveän vahvaa ja siihen, siihen liittyy nimenomaan sit myös niin tavallaan se aika, aika helposti semmoinen negatiivinen suhtautuminen tai, tai niin kuin kieltävä ja jopa syyllistävä mm. suhtautuminen, että miksi tämä, miksi meidän pitäisi lukea tästä tai miksi tämä Kyllä sitä paljon niin kuin, myös yksityisellä tasolla Saksassa on käsitelty. On, on, ja, on, ja on, niin, on, nimenomaan. Niin, nimenomaan. On, on, sellaisia, Joo. totta, totta, totta, totta, mutta mut, nämä on vaikeita kysymyksiä, juuri, juuri sitten tämä suomalaisen ja saksalaisen tason kohtaaminen. Muistan, kun kollegani Marianne Junila, joka teki väitöskirjaa suo, saksalaisten sotilaiden ja suomalaisen siviiliväestön kohtaamisesta Lapissa, mm. niin, niin hän on ollut todella vaikeaa, hän väitteli 2000, että, hän oli todella vaikeaa selittää saksalaisille kollegoille sitä, että, että ne saattoivat olla hyviä ne suhteet. Mm. Ja että kaikki saksalaiset eivät olleet niin kuin hirviöitä. Mm. Et, et tää, tää niinku, ja tämä juuri, juuri tämä ja ju, juuri tää, tää tarina niinku tuo esimerkiksi tämä nuori mies, niin, niin, niin, niin, niin tässä miettii, että saako sitä kertoa. Mm saako siitä kertoa, koska se ei, ei, niin kuin, se ei sovi siihen, niin kuin, siihen, siihen kokonaiskuvaan ja siihen, niin kuin siihen, tavallaan siihen ihan siihen per, täysin perusteltuun ää, muistikulttuuriin, joka, joka, niin kuin, on, joka niin kuin vallitsee Euroopassa, jossa, jossa niin kuin, keskiössä on tämä kärsimys ja, ja, ja, ja saksalaisten tekemät julmuudet. Sitten, että, että mitä järkeä on tuoda sitten joku tämmöinen tarina, joka ei Ymmärrätte tämän, siis että tämä, tämä on niin kuin tämä, tämä dilemma tässä tietyllä tavalla. Niin, meillä olisi, niin. joo. avata? Joo, varmasti jos... Joo, joo, joo. Tässä oli... No joo, tuota, kiitos, oli tosi hyviä alustuksia ja esityksiä, esitelmiä. Tuota, mun mielestä toi ää, historian kehyksiin laittaminen siihen kirjoihin, niin se on, se on ehdottoman välttämätöntä siinä, koska koska tota, me ollaan nyt tänä päivänä niin kaukana niistä ajoista, että jos ei sitä vähän selitetä aina, niin, niin me ei sitä ymmärretä. Mm. Että, että kun mä ajattelen vaan sitä, että, että kun 60-luvulla oli kova vasemmistolainen opiskelijaliike ja sitten kun ihmiset rupes muuttumaan, niin ne rupes kieltämään mm. sitä menneisyyttä tai rupes uudelleen ajattelemaan niin mun mielestä se on, se on ihan piinatseja siihen verrattuna, mitä 40-luvun ihmiset joutu kääntämään takkia. Se oli, se oli, niin kuin, se oli valtiollinen pakko tietysti, kun sanottiin, kun liittoutuneiden valvontakomissio sanoi, että nämä järjestöt on kielletty ja tämä ajatus on kielletty, niin, niin se on jotain, se on, se on jotain aivan <laughs> infernaalista, että kun mä oon nyt lukenut esimerkiksi niin tuota, Rukin vuosikirjoja, niin, äh, tai upseerin UK vuosikirjoja sodan ajalta, niin, niin kun siellä, on, siellä kehutaan, miten, miten Hitler kulkee voitosta voittoon ja, ja sen ajatukset on todella hienoja ja me tuemme niitä ja me, me teemme tätä Suur-Suomea ja siellä kerrotaan monta sivua, joku kokemas kertoo, miten Espanjassa Franco on todella loistava ja kansan eh, niin kuin, eh, ajaa pelkästään kansan etua. Mm. Ja, ja tuota, mennä siitä sitten ihan mu- Ja siis tämä oli se, joka oli nuorten upseerien eh, ajatusmaailma. Niin siitä pakottaa itsensä viidessä vuodessa kääntämään totaalisesti kelkkansa. Niin se, oli, se on kova trauma ollut niille ihmisille. Et se on, se, mä sanoin, että sitä voi jopa verrata niin kuin tuota, sisällissodan jälkeiseen traumaan. Ja, ja sen takia näistä niin kuin on hyvä, <laughs> hyvä kirjoittaa. Ja sitten mutta myös tämä on vallan ihastuttava tämä teema, että nuori nainen ja sota, niin mä, mä tulkitsen sen, että sillä tarkoitetaan sotaa käymätöntä naista. Siis sillä tavalla, että miten nuori nainen kirjoittaa sodasta, niin kun ei ole se kokemus, niin on teoreettinen mahdollisuus objektiivisuuteen. Niin. Tuota, tässä voisin mainita, kun pohdiskelin tätä nuoret naiset jostain, niin tässä kollegani Paavo Lindstedt ehdotti, että tässä jo nuori pois siitä, puhutaan vaan ja sodasta, mikä oli ihan, oli ihan tuota, uh, hyvä ajatus. Tähän, niin, tosta, kirjailijan vapaudesta niin olen todellakin samaa mieltä tietysti, että tietynlaisia vapauksia on, mutta, mutta, mutta uh, toki se taustatyön määrä täytyy kuitenkin, tai siis taustatyön määrä jollain tavalla on myöskin valtava se, että mulla ei ole vastuuta niin lähteistä niin tai niin et, tietyllä tavalla kyllä, kyllä monetkin niin kun, haluaa tietää, mikä tässä kätilössä, kuka tämä kätilö nyt oli ja niin kun, eikö häntä nyt sitten ollutkaan olemassa ja niin kun, miten me tähän voimme uskoa, että no ehkä me voimme, tai siis sehän on nimenomaan fiktion, fiktion tuota, se taika, että täytyy kuitenkin pitää mielessä, että se olisi voinut tapahtua. Tai että, mm-hmm. että vaikka esimerkiksi kerron tästä kitokkalieristä, joka on olemassa ollut leiri, mutta josta meillä ei ole tässä kätilössä, jossa tuota, josta meillä on sen verran tietoa, että se on nykyisen niin Neuvostoliiton alueella ja 60 ruumista siellä on, on, on löytynyt, eikä jonkinlainen joukkomurha on tapahtunut, mutta että esimerkiksi emme tiedä, että onko siellä ollut tällaista prostituutien järjestelmää, mitä kuvaan, mutta sellainen prostituutien prostituutiojärjestelmä on ollut natsisaksan mm. leireillä, useilla leireillä, eli silloin voin, pyst- voin oli sijoittaa sen, sen tänne. Et tämä on ihan kuin, että nämä ovat ikään kuin ne raamit. Kyllä, kyllä, ja sen ymmärrän, että se, se olisi voinut, historiallisesti mm. siinä valitettavasti niinku meitä rajata tai tiukemmat säännöt siitä, että mitä, mitä me voimme. Mm. Tietenkin voidaan miettiä, että mitä olisi voinut, ja kyllä me mietitään joka tapauksessa ero siinä. Lyhyt kommentti vielä. Itse asiassa meillä on nyt useampia puheenvuoroja, jos annetaan sitten tietää kaikille. Joo, kiitos paljon. Minusta Tosi kiva kuulla näitä esityksiä. Mä, tota, mulla on oikeastaan ihan sellainen pieni kysymys Tiinalle tässä kohtaa. Sä mainitsit että tämä kirje, vaikka oli syvärahan luottamuksessa sitten käytetty. Ja mä tunnen luottamuksen, kun mä asun Tuusulassa, eli siellä jossain ihan kirjoittajia, mm. jotka on käyttäjät parhaimmat. Kyllä, joo. Mutta tota, niin, minkälaiset arkista teillä sitten siellä on? Onko se vaihtanut kirjeenvaihtoa nimenomaan siellä ottamisessa jotenkin, että, että onko se historioitsija jotenkin hyvä myös siinä mielessä, vaikka se talvipaikkana kiva siellä mm. Onhan heillähän on hyvin laajat valokuvakokoelmat ja, ja, ja sitten sinne on myös äh, niin kuin, äh, sinne on luovutettu myös erilaista kirjallista aineistoa vaihtelevasti. Siis silloin kun Lotta Svärd-järjestö lakkautettiin, niin, niin silloinhan se aineisto piti luovuttaa niin kuin Helsinkiin. Ja, se, se aineisto, mikä luovutettiin, osahan piilotettiin, osa tuhottiin, mutta, mutta, mutta tämmöinen järjestöaineisto, niin, niin mm, se mikä luovutettiin Helsinkiin, niin sehän meni sitten sota joka on nykyään kansallisarkistoa. Mutta, mutta, tota, mutta sitten, sitten tosiaan myöhemmin on, on löytynyt erilaista, kaivettu niistä piiloista erilaista aineistoa, jota on saatu luovuttaa myös syvärantaan. Ja sitten tämmöisiä yksityisiä aineistoja sieltä löytyy, löytyy myöskin, jossa on sitten erilaisia ihan tapauskohtaisesti erilaisia ö, käyttörajoituksia tai, tai vastaavia, mutta joka tapauksessa siellä on myös, myös aineistoa. Ja samoin, samoin jonkun verran aineistoa on siellä Seinäjoen Lotteen suojeluskuntamuseossa. pari kysymystä. Jos tuossa otetaan ensin semmoinen niin metodologinen kysymys. Eli kun ajatellaan, että, että niin kirjallisuuden tutkija ja historian tutkija voi kuitenkin tavallaan tarkastella sitä, että miten, miten fiktiivinen kirjallisuus tai kaunokirjallisuus luo historian kuvaa tilanteesta. Niin onko siinä oikeastaan sitten mitään, loppujen lopuksi mitään olennaista metodologista eroa tai, tai niin eroa siitä ymmärtää sitä, että eh, voi olla myös sellaisia tapauksia, joissa saksalainen tai saksalaiset onkin ollut ikään kuin yhdessä paikallisen suomalaisen väestön kanssa. Ja, tota, tietenkin siis kyllä kai se, nyt pitäisi olla selvä myös saksalaisille, että saksalaiset eivät ole täällä niin kuin lauluttajina, vaan niin suomalaisilla tutkimuksilla. Ja toisaalta niin kuin, siinä, miten se tarina kerrotaan, niin, niin tota, väistämättä vaikuttaa myös se, että mitä ne oikeasti, mitä ne vaikuttaa tällainen maailman henkilö, niin mitä se nyt oikeasti teki, että jos, jos, se, jos se olisi tehnyt kovin pahoja asioita vaikkapa siellä toisella puolella, niin totta kai se olisi niin kuin erilainen tarina kuin se, jos se vaan hoiteli jotakin niin kuin vaikka mm. niin siihen vaikuttaa niin varmaan kuitenkin ihan ratkaisesti se, mitä ne ihmiset oikeasti tekevät. To, toki, toki, toki. Mutta mut, aina välillä tuntuu, että se on se niin hallita, siis se tavallaan nyanssien näkeminen ei ole aina helppoa. Ja, ja, ja, ja, ja on, niinku, on ne, ne sellaiset tietyt hallitsevat hegemoniset tulkintaraamit, jo, joissa se tulkinta tehdään ja silloin. Ja, ja sitten tietenkin voi miettiä, että, niin, että no, mitä merkitystä siitä on kertoa sitä jotain tarinaa tästä, koska se valtaosa oli kuitenkin jotain muuta. Mutta, Joo, siis varmasti kirjallisuuden tutkija ja historiatutkija toimii kutakuinkin samalla tavalla tutkiessaan historiakuvia. Siis, et, et meillä ei niin hirveästi tätä, tämän tyyppistä historian puolella tämän tyyppistä tutkimusta vielä ole, ole tehty ja ei mietitty ja kehitetty niitä välineitä, että miten, miten, niinku, miten, tota, ää, miten, miten tämmöinen kirjallisuus niin kuin niitä historiakäsityksiä synnyttää et en nyt tarkemmin osaa tuohon vastata, mutta ei varmaan niin kuin laadullisesti hirveän suurta eroa. En tuohon tutkimusmetodeihin sen enempää pysty, tai en kommentoi, mutta jos puhutaan, että, että saksalaiset yleensä ylipäänsä tietävät, että he ovat olleet Suomessa, mm. niin kuin hiiltodellakaan tiedä. Niin kuin, sivistyneet ihmiset ovat niin kuin täysin, niin kuin, että mitä ihmettä. Että, niin kuin, ja sitten yleensä se on se, että ah, Suomi on ollut äh, vallotettu, ja sitten kun tulee puhe siitä, että, niin että tavallaan odotetaan sitä, niin kuin, tavallaan sitä niin kuin, jonkinlaista niin kuin, alistumista, tai niin kuin, ne ovat henkisesti valmistautuneet siihen, että nyt ruvetaan syyllisyydessä. Ja sitten kun osa näistä, näistä tuota, muistuttaa on niin erittäinkin hyviä, että kotisaksalaiset, tai niin kuin, että ollaan saksalaiset niin kuin, ihmiset, jotka, nuoret miehet, jotka ovat olleet niin pitkiä aikaisemmiksi esimerkiksi jossain niin kuin, Torniossa tai, tai Rovaniemellä tai Oulussa, niin ne ovat solmineet niin kuin niinku tällaisia ihan siis osittain hyötysuhteita, mutta siis niin kuin varmasti kaivanneet myöskin ihan kuin siviilikontakteja. Ja sitä ehkä on niin nimenomaan Saksassa vaikea selittää, että niin kuin miten, miten se poikkeaa ikään kuin tämä muisto tästä sota-ajasta aika, aika ö, paljon, mutta tuosta vielä mietin tuosta muistista ja miten ihmiset kertoo, tai mitä ihmiset haluaa paljastaa sota-ajasta, niin monesti niin kuin, että suomalaisten suhde esimerkiksi niin kuin sotavankeihin, niin kerrotaan niin kuin, semmoisia ikään kuin hyvin sydäntä koskettavia tarinoita, kun suomalaiset olisivat halunneet ruokkia so, sotavankeja, mutta heitä ei annettu, heidän ei annettu. Ja niin kuin ikään kuin, että nä, nä, suomalaiset näyttäytyvät yleishumaaneina hyvinkin, vaikka tosiasiassa suomalaiset innokkaasti metsästivät näitä karanneita sotavankeja saada, saada niistä sitten palkkion, mutta mulle tuli mieleen tuossa toi Mari Soppelan Kuka piru pimeässä näkee, joka on semmoinen, joka kertoo oh, on oh, No, niin. Kertoo, tämmöisen sukutarinan naisesta, joka, tai siis hänen, äh, oh, hänen pojan tyttärensä alkaa selvittää äitinsä, isoäitinsä suhdetta saksalaiseen upseeriin. Ja se on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen, että vaikka tämä nainen on seurannut Saksaan asti raskaan oleva nainen siis, ja syntynyt Saksassa pojan, niin hän näyttää sitten sodan jälkeen jostain syystä unohtaneen, unohtaneen sekä tämän miehen nimen että tuota, ja käyttäneen hänestä niin kuin tällaista nimeä jota mietin, että, että miksi hän kuitenkin on nähnyt tämän miehen todistettavasti vielä Oslossa, ja myöhemmin hän on sitten väittänyt myöskin, että hän ei tiedä sen takia, että tämä, että tämä yhdyntäotavat on pimeässä. Että, et, kuka viru. Siis myös kertoo myöskin tämän koko, koko, tota, koko dokumentin nimi on, kuka viru pimeässä näkee. Niin mietin, että millä tavalla, että Sorman hän kertoo varmaan kuva aika hyvin, että millä tavalla ihmiset ovat muokanneet sitä historiaa ja millä tavalla se on täytynyt muokata selviytyäkseen. Ja, ja sitten myöskin niin tavallaan se, se tragedia sitten, että tämä nainen sitten on, joka tapauksessa oli ilmeisesti ajautunut suurinkin mielenterveysongelmiin ja sitten päättänyt päivänsä, että, että hänes, hänellä kuitenkin se, tavallaan se stigma oli säilynyt, mutta että, että mä yritin niin pohtia mielessä, siis mitä kaikkea, mitä kaikkea siihen on liittynyt ikään kuin nimenomaan sen, sen tuota, nimenomaan niin isän henkilöllisyyden niin häivyttämiseen. Ja tietysti voi liittyä myöskin se, että hän on ollut niin natsiupseeri tai että, hän on ollut, että, että se on sinänsä ollut vaarallista, mutta että puhuttua tästä muistista, niin mm. mielenkiintoista. No, voisin oikeastaan kysyä tähän niin jatkokysymyksen tähän, tähän keskusteluun siitä, kun olet ihan siitä yleensä tästä muistelumateriaalin käytöstä ja se, että miten se niin muistelut ei välttämättä sitten kuvasta esimerkiksi laajempaa mm. yhteyttä, ja joka vähän ne kuvastaa. Mutta mietin sitä, että varmaan kuitenkin te olette molemmat eh, niin kuin erilaisissa, eh, tai olette niin kuin, kirjailijan näkökulmasta ja, ja tuon tutkijan niin eri tavalla käsittelemään sitä ongelmaa, että jos esimerkiksi käyttää muistelumateriaalia niin jonkun kuvan saamiseen, niin miten sitä suojataan, miten sitä käsittelee sillä tavalla, että, että esimerkiksi sieltä ää, siis jollain tavalla kuitenkin täytyy se niin niiden muistelua, onko ne uskottavia, onko ne, onko ne retusoitu, niinku onko se vain, että tämä henkilö nyt vaan ajattelee sitä omaa pientä. Ehkä se, ne tärkeät asiat nyt on siinä, tai sitten, että sitä kertakään on huomannut tällaista mikä se on, niin kuin, pystyykö siitä puhumaan siitä niin filteristä, joka läpi, läpi näitä materiaaleja on katsottava? Tai siis, että... siis varmaan, riippuu, joo, se siis varmaan riippuu, että missä, ke, niille yleisölle tai, mm. tai, tai näin. Et tietenkin siis se, se, se muisteluaineisto on aina muistelijalleen totta. Siis siitä muistitietotutkimuksessa lähdetään. Et se on, se on niin muistelijalle totta, eikä meidän tutkijana meillä ei ole mitään oikeutta kiistää tätä. Meidän täytyy vaan niin kuin miettiä, että missä suhteessa se on totta ja, ja miettiä sitä, että juuri, että, että minkälaisessa yhteydessä se on syntynyt ja mitä, mitä, mitä se kertoo. Että, mutta tietenkin sitten se, että, että sitten kun luo niin kuin dialogia siihen muistelijaan, niin, niin nämä on aika monimutkaisia muistitieto, niin kuin, muistitiedon analysoiminen, siinä pitää kun ottaa näitä kaikenlaisia aspekteja esiin, niin sitten se voi olla niin kuin hankalaa jotenkin tätä prosessia avata sille muistelijalle itselleen, koska hän niin ajattelee, että häntä ei jotenkin todesta tai että, että nyt lähdetään retosteluun, kun hän on kertonut, miten se oli koska se on heille totta, että ei se, ei se aina, aina helppo. Mä otan yhden, esi- tai yhden asian vielä tässä, tässä esiin, mikä tuli jo aikaisemmin, mutta mä en tajunnut siinä yhteydessä sanoa. Eli, eli kun pohdin tätä, että kun he muistelevat, muistelevat sitä omaa tarinaansa ja, ja ilman, että sitä tavallaan pohditaan sitten suhteessa niinkään laajempaan äh, sodan niin Ihan sama on, on vaikkapa, mm, vaikkapa Itä-Karjalan yhteydessä. Siis että, että siinä, siinä kerrotaan, ää, äh, mä oon jonkun verran näitä Lotta, Lotta-aineistoja katsonut, niin, niin kerrotaan sitä omaa toimintaa Itä-Karjalassa, mutta ei, ei sitä niinku, tavallaan ei, ei, eivät, ei sitä niin kuin mietitä, ne muistelijat eivät niin kuin mieti sitä, että Suomi oli miehittäjä. Ja, ja ylipäänsä, ylipäänsä niin kuin, äh, mä oon, mä oon niin kuin miettinyt sitä, että kun olen lukenut näitä muistelmia, lottomuistelmia, niin sodasta ja toiminnasta sodassa, niin välillä niistä niin kuin tulee ihan sellainen niin kuin kuva, että niin kuin he olivat, he tekivät oman panoksensa ja olivat, olivat niin kuin isänmaallis, isänmaallisia. Mutta mut, mut se sota häipyy sieltä. Ja, ja sen välillä tulee sellainen tunne, että ei ole vihollista. Tai he tekevät niin kuin kovasti työtä isänmaan hyväksi, mutta sitä vihollista ei niin olekaan. Nyt mä en tiedä, ymmärrättekö tämän, mutta mut siis että se sota jotenkin niin kuin siinä raadollisuudessaan katoaa sieltä. Ja, ja et, nousee vaan niin kuin se todella se oma isänmaallinen työ. Tämä on sellainen vaan se on jotenkin sellainen vaikutelma, mikä, mikä on aina välillä no, noussut, noussut esiin. Se on minusta aika mielenkiintoista. Mä, sillä lailla mä olen sen verran vanha, että mä muistan lapsuudestani, kun isoäitinen vei minut Miehikkälässä näille leireille, jota silloin kutsuttiin ihan oikeasti leireiksi ja sitten myöhemminhän niille on annettu erilaisia nimiä ja sekin varmaan riittyy juuri näihin teidän aiheisiin näistä muistoista, koska tuota, omat yritykseni olen koittanut kovin paljon tutkia siitä, näitä juuri siksi, että lapsena koin sen, kun näin ne pitkulanka aidan takana olevat lapset ja vanhukset ja mukaan tuodun tällaisen munkin, joka tuota, oli tulkkina siellä leirillä. Äitini veljet kaksi, heidän morsiamensa olivat lottina siellä. Siksi tätä isoäitiä ne pidettiin kuin piispaa pappilassa. Ja minä sitten pääsin aina mukaan, niin minulle kaikki mahdolliset herkut, mitä heillä oli tarjota, mä muistan kaikki ne. Mutta se kipu on jäänyt, koska tuota, se ristiriita, miten sitten puhuttiin näistä jotka sinne oli, siellä oli monta kymmentä näitä parakkeja, eri leirejä, useampia leirejä. Mutta niistäkin puhutaan hyvin vähän ja ne on jollain lailla, nämä paikalliset on silotellut ne. Niin siinä on se, juuri se, joka jää usein sit sanomatta, että isoäiti minut sinne vei ja äiti niin kun sai tietää, kun olin siellä sotaa paossa siellä miehikkölässä, Kuusankoskella oli äiti, pienen siskon kanssa, niin äiti oli raivoissaan, että miksi minut oli viety sinne, koska äidin eh, tuota, arvomaailma oli toinen kuin isoäidin arvomaailma. Että hän oli pasifisti mieleltään ja hän tiesi, mitä isä oli joutunut kokemaan rintamalla. Niin nämä on niitä asioita, jotka meitä askarruttaa, jotka, jolla on jonkinlainen side, konkreettinenkin side. Ja meitä on aika monta harmaa päätä täällä että meillä on joku konkreettinen side. Mä olen tavattoman kiitollinen teille nuoret tutkijat, että teille on annettu mahdollisuus julkistaa näitä, koska me tarvitaan niitä selvitäksemme nyt, kun me vanhana muistetaan niitä lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia. Tämän halusin sanoa kiitokseksi teille. Olen Anne Metsilä, Ensinnäkin tosiasia on se, että sotahan ei ole koskaan ollut, ei ole tällä hetkellä, eikä tule koskaan olemaan oikeutta. Koska sota on saanut aina alkunsa siitä, että joku ihminen, yksi ihminen, joka saa mukaansa muita ihmisiä, tahtoo muiden omaa ja ihan vaan tuhoa. Sen oman joko rikollisen mielen valintojen tai hulluuden rajattomuuksien perusteella sen takia mainitsemanne isänmaallisuus on todellisuudessa yhtä kuin mafiarikollisorganisaatio, joka sai alkunsa meidän ajanlaskumme alussa ja jonka jäsenet, me perheenjäsenet, käyvät edelleenkin sotaa kautta koko maailman pyrkiessään omistamaan kaikkia kaiken. Kyllä on myöskin kysymys. Tuota, sotanaiset ja kätilö. Onko ihminen kätilö, naisihminen, joka kätilön älyllisiä tehtäviä, usein työtehtäviä suorittaessaan murhaa vauvan, silpoo vauvan, tai varastaa vauvan vanhemmiltaan tai äidiltään luovuttaakseen sen mafian herran 24-7 oli armeijaan No niin, Kuten mafialaiset ovat tehneet kätilönä toimiessaan meidän ajatustamme lähtien. Ja toinen myöskin se, että Lottasväät järjestö on osa mafiajärjestelmää, kuten myöskin natsi SS, ja siellä murhataan ihmisiä ja se on rikollista toimintaa. Pidittepä sitä tai ette. Miksi niin ette kommentoi? totuuksia puolueettomasti ja riippumattomasti okay. tarkasteltuna. Mä voin tähän lopuksi sanoa, siis historioitsija ei tarkastele menneisyyttä siis sellaisena, niin kuin, että me, me, me, me, sijoitamme aina tapahtumat aikaan ja paikkaan ja niin me emme ajattele, että on joku universaali, joka aina toistuu samana ja joka on ikuinen ja jossa ei ole niin kuin, variaatioita. Jos näin olisi, niin menneisyyttä ei tarvitsisi tutkia, koska mehän jo tietäisimme sen. Me tiedämme sen hyvin pitkälle myöskin jo ihan ihmisten tota- tuumana. Tota voitaisiin oikeastaan, jos ei muita kysymyksiä ja kommentteja, niin haluaisitte vielä sanoa tähän jotain loppuun vai jotain? ei, no, kiitos. Kiitos. Kiitos. kiitos. Kiitos.